хочется в первую очередь акцентировать внимание на то, что, чтобы все понимали, что запрет пыток – это э, ну, это самое основополагающее право человека, которое является абсолютным. Оно не может быть ограничено государством. И э, наша коалиция правозащитников подготовила альтернативный доклад, э, который сегодня мы вам представим. Президент Республики Беларусь заявил э, о том, что в отношении осужденных по статье 328 заявил о том, что э, им надо создать такие условия в колониях, чтобы они смерти просили. Э, в 2012 э, году по, по факту пыток Э, одного задержанного в Ленинском РОВД э, президент страны заявил о том, что когда я узнал, что мужика пытала женщина, то у меня сразу пропал интерес к этой теме. То есть таким образом э, власть на высшем уровне говорит о том, что ну, пытки вроде бы как не совсем недопустимы. И его слушают низшие должностные лица и, соответственно, таким образом реагируют. Они не могут наедине общаться с осужденными не могут принимать от него обращений письменных, э, в том числе жалоб о, пыт, о пытках. Э, также непонятно условия и вообще формирование этих комиссий. Э, смотря на состав этих комиссий, мы можем увидеть, что там есть и члены клуба веселых и находчивых, и члены общественной какой-то организации «Русь», и члены там ветеранских организаций, потом по, по, по, по, по, по правилам дорожного движения, но правозащитники туда попадают очень редко за э, единичным исключением. Я, мы обращались три раза, мне отказывали три раза в, э, во включении в, общественное, в Республиканскую общественную наблюдательную комиссию. Последний раз э, отказали лишь на том основании, что сама комиссия Министерства юстиции порекомендовала не включать меня в ее состав, и Министерство юстиции поэтому не включило меня в состав этой комиссии. Адвокаты лишенные лицензии в 2010 году 2011 году за защиту экс-кандидатов в президенты и членов их команд 6 адвокатов были лишены лицензии. Эти лицензии им до сих пор не возвращены. Э, пять из э, данных адвокатов, пятеро, они обжаловали решение э, суда но э, суд стал на сторону государственного До настоящего времени эти адвокаты испытывают сложности в трудоустройстве по профессии, и вопрос не поднимался о возврате лицензии, их не, и, э, Министерством юстиции и никаким э, другим государственным отводом. Адвокатура полностью зависит от Министерства юстиции и государства, соответственно. И все действия как бы отсутствует независимое адвокатское самоуправление, что очень важно. Любой суд, независимый, справедливый, усмотрев в деле э, наличие обоснованных э, утверждений о том, что применялись пытки к обвиняемому, то э, такое, такие показания, конечно, судом не будут приняты во внимание. И в нашей стране с процессом, ситуация, ситуация с независимостью судья остается на таком не очень хорошем уровне. До а настоящего времени фактически вопросы э, назначения судей находятся в руках исполнительной власти, процесс отбора судей находится в таком, э, проходит в закрытом режиме от общества, э, публикуются лишь указы о назначении судей. Отличие между разного рода обществами, между демократическим обществом, между авторитарным, заключается в том, как власти реагируют на ту или иную информацию, и как они реагируют на поставленные те или иные проблемы. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что Беларусь э, в лице властей э, не, не пришла к осознанию того, что необходимо принимать меры по расследованию каждого ставшего известным случая жестокого бесчеловечного обращения, унижающего обращения, либо пыток. В частности, правозащитный центр «Весна» рассказывал э, о ситуации, сложившейся с э, предзаключенным Михаилом Жемчужным, которого в ходе посещения э, колонии представителями общественной наблюдательной комиссии не представили членам наблюдательной комиссии, несмотря на имевшееся заявление соответствующее, мотивировав это тем фактом, что Э, Михаил Жемчужный находится в штрафном изоляторе. Э, тогда как мы должны прекрасно понимать, что именно э, такие сложные места содержания, как штрафной изолятор, должны быть в первую очередь в фокусе внимания общественного контроля, а отнюдь не бани, не прачечные и не столовые мест лишения свободы. Смертная казнь это то, что, на мой взгляд, сейчас отделяет Республику Беларусь от э, цивилизованного мира, от Европы, от э, правильного понимания права человека, права, а, основного права человека, права человека на жизнь. Э, в докладе констатируется с глубоким сожалением, что в течение отчетного периода, то есть с момента предоставления последнего доклада, Э, Республика Беларусь не предпринимала мер по изменению законодательства, регулирующего применение смертной казни. Мы можем лишь судить по, по тем обращениям, которые к нам попадают, и, в общем-то, как правило, это всегда конфликтующие, скажем так, а, ситуации, когда а, состояние человека, либо его особенности никоим образом не учитываются, что приводит, в общем-то, в худшей скучном случае их смерти, как это вот ситуация с Сергеем Щуком, в частности, когда критическое ухудшение здоровья привело его к скорой смерти. Отсутствие, вообще говоря, должного э, медицинского сопровождения, э, наличие достаточного количества врачей по отдельным видам нозологии заболеваний, которые бы, в общем-то, позволяли, под, хотя бы поддерживать состояние здоровья в прежнем состоянии, зачастую приводит или к смерти, или к необратимому ухудшению состояния здоровья. То есть, если из местной свободы люди зачастую выходят с инвалидностью и при этом, в общем-то, нет оснований думать, что это э, совершенно, скажем так, справедливое исход этого пребывания в этих местах. Высылка гражданина в страну, где ему угрожает а, гражданин России из Чечни а, Мурад Амриев был Э, задержан на границе, доставлен в Добрушский РОВД и ночью на неизвестных машинах э, был передан российской стороне без каких-либо э, процедур. Несмотря на это, он просил, и это зафиксировано журналистами, он просил убежища, он просил адвоката, никаких документов для подачи заявления Э, о предоставлении политического убежища ему не предоставили, и просто в нарушении каких-либо процедур по устной, либо это какая-то закрытая договоренность с российскими коллегами, э, наши правоохранительные органы передали человека э, в страну, где ему на самом деле угрожали пытки. И это не единичный случай, такие случаи зафиксированы в нашем докладе. Это нарушение действительно тех норм,